Wel, dyn ni yma heddiw. Mae fi a fy nghyd-diffynydd Heledd Williams yn cael ein herlyn am torri mewn i swyfa um, Jonathan Evans uh, AS Toriaeth yn Llundain. Heddiw yma achos llys fi a Jamie, achos nathon ni weithredu'n erbyn uh, ceidwadwyr oherwydd eu cynlluniau nhw a i dorri cyllid S4C o 40%. Ac hefyd maen nhw'n trefnu traflyngiad gan y BBC Um, fydd hwn yn tanseilio y sianel yn llwyr, um, un o sefydliadau um, pwysicaf ein cenedl ni, a maen gwneud hwn oll heb hyd yn oed siarad gyda'r pobl yng Nghymru, heb siarad gyda ein arwein, arweinwyr um, gwleidyddol, heb siarad gyda ein arweinwyr crefyddol um, nac y chwaith y cyhoedd. Nath yr ymgyrch yn y 70au ar 80au ar ôl y sefydlu sianel ac yn sgil um, creu y sianel na, mae wedi golygu bobl, mae wedi golygu adnodd i bobl trwy Gymru. Mae wedi golygu, mae fe'n adnodd ar gyfer pob un drwy Gymru ac yn etifeddiell i ni i gyd, y bobl sy'n gwylio gwylio'n achrysurol neu bob dydd, y dysgwyr yn di Gymraeg, yn Gymru um, Cymraeg iaith gynta, yn bobl fi oedd yn ymgyrchu yn y lle cynta ac yn bobl um, hyd yn oed mlaen i'n hedlaeth fi. nath ddim hyd yn oed ystyried gallai ni wynebu cyfnod Dan ni'n galw am i s 4 cael ei tynnu mas o um, mesur cyrff cyhoeddus. Um, Mae'r Llywodraeth yn Llundain um, am newid y gyfraith fel allan nhw tanseilio'r sianel yn llwyr. Um, dyn ni'n gwrthwynebu hwn a hefyd dyn ni'n gofyn am ymchwiliad llawn i'r mater cyn bod unrhyw penderfyniad yn cael ei wneud. A mae gyda fi gwestiwn i'r BBC yn Llundain ac i'r Llywodraeth. Ydych chi wir yn meddwl y bydde pobl yng Nghymru sy'n credu eich geiriau gwael chi yn fodlon ymgyrchu? Ydych chi wir yn meddwl y bydde Jamie a Helen yn fodlon um, rhoi i rhyddid nhw'n y fantol, yn fodlon wynebu dirwyon mor drwm, os bydden nhw'n credu y geiriau gwag yma? Dwi ddim yn meddwl ni. Mae rhaid i ni sicrhau bod y neges yn hollol glir i'r BBC a'r Llywodraeth dydyn ni ddim yn credu eich geiriau gwag chi. Dyn ni ddim yn credu eich spin chi a funud. A dyn ni ddim yn mynd i stopo ymgyrchu. A mae'n rhaid fod nhw'n sicr am hynny. Achos unwaith byddwn ni wedi stopo codi llais, dyna pryd byddwn nhw wedi ennill. Dydw i'n siŵr iawn be i ddigwydd. Una, e, e, so allan i gael di chwe mis o garchar, ond mae'n debygol gawn ni ffein, felly Dwi'm yn sicr ond um, dwi'n dynnu disgwyl cael ein ffrindio neuog a rhyw fath o gosb. Dyn ni yn disgwyl um, dirwyon trymion heddiw am ein weithred yn erbyn y toriaid um, am torri mewn i'r swyfa. Dyn ni hefyd ma posibilrwydd um, bydd dedfyr carchar. Ro'n ni'n disgwyl y canlyniad cyn i ni weithredu a dwi'n bodlon ac yn hapus wnaeth ni weithredu um, a oedd yn y peth iawn i wneud. Diolch am Jamie, felly yn syml, ond bydd o'n mynd o glaw i ti Jamie yn ymlaen naw, bydd o ddim yna. Rhaid i Cyw byw! Rhaid i Cyw byw! Dwi nawr yn torri cerfyw er mwyn tynnu sylw at y ffaith bod Llywodraeth yn Llundain yn gwrthod siarad y pobl Cymru dros mater o S4C. Mae'r heddlu nawr gallwn nhw dod i'r o fi unrhyw adeg, dwi'n gwrthod llwyd gwrthod ym gymryd unrhyw fath gosb a dwi'n sefyll wrth beth nes i a Heledd Williams ar y chweched o fawrth 2010.